Guten Morgen, Herr Meier. Guten Morgen, Herr Ischbach. Ah, cool. Haben Sie einen Brunch? Ja, genau. Nur beim Brot bin ich nicht sicher, ob das das ist, was meine Frau einmal kauft. Kleiner Moment, schnell. Normalerweise nimmt ihr ein dunkles Brot. Prima, danke. Zum Glück kennen Sie uns schon so gut.